mamelani ke bantwana bam into ndifuna undenze leyona ngoku ndifuna ucinge usuku wena oluthandayo evekini loluphi cinga uba loluphi olu suku uluthandayo evekini nayo imiso ucingelakho usuku aluthandayo evekini nawe cingelakho usuku oluthandayo evekini uba loluphi Ulicingile usuku oluthandayo evekini uba loluphi? Yes. Khawuxelele lo ulapha ecankwakho uba loluphi usuku oluthandayo evekini. Xelela lo ulapha ecankwakho uba loluphi usuku oluthandayo evekini. Good. Buyelani kumisi ke ngoku. Loluphi usuku oluthandayo evekini? lelo ulwesithathu uthi ulelo uthanda ulwesithathu ngoba kutheni ulelo uthanda ulwesithathu lelo ngoba kutheni uthanda ulwesithathu umamam umamam nomntana uma uthi umama uthi ulelo umamakho unomntana yiloo nto ngoba kwenzeka ntoni ngolwesithathu nomntana kamamakho bahlala ekhaya elitsha uthulelo umamakhe unomntana bahlala ekhaya elitsha yiloo nto ethanda ulwesithathu umamakho uza ngolwezithathu kokwena le nto umthanda ulwesithathu okay omnye uthanda lubusuku zezemihla mna ndithanda usuku umgqibelo uzezemihla uthi uthanda umgqibelo ngoba kutheni zezemihla uthanda umgqibelo kuba kuba uma utata xa inemali siyoogrosali yho uthi umzezemihla uthanda umgqibelo ngoba uma utata akhe xa inemali ngomgqibelo bayophuma bayoogrosala nithe grosale ntoni namntanam ukutya ni xa nigrosala wenza nto kanene khona umisi le nto ayikufundise yona phaa kwigrosali yinto lesiyenzayo xa siyogrossala yinto laa nto sibhala si kuzo iinto sizazithenga ithe umisi yintoni igama lalaa nto khamncede entle ha-a igama lalaa nto sibhala kuyo into sizazithenga eshophu ovayo yintoni uthi yilist yilist yantoni kanene akaligqibanga ngeli gama khamncede embasa ha-a mntanam phantsi owayichan phantsile ufikile kancinci khamncede asigcobise ya-a laa nto siyibhala kuyinto esazithenga phaa ishop wayithe umisa yintoni igama lalaa nto